On était parlé la ni Tu m'as parlé quoi? C'est une vieille pétasse, voilà. Faut pas parler quoi Faut pas c'est ta vieille mère. Comment tu me dire non que ta vieille mère est pétasse tiens tiens, tiens, tiens tiens, tiens, tiens, A tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, moi, c'est ça, il en train de parler Viens là. Oui, voilà, viens. viens là. Viens là, c'est Eh, là, mon vieux. Un, deux, trois, elle a là. Et puis, moi, je sais que viens là. Hein. Elle reste pas. Oh, Bun. ben kale boss. Hey, le dieu. Vous encore venu à tête, nini. Tac. Ah, c'est pas un bon vieil. Oui. لا ولا ولا نوسع لا اله الا الله محمد رسول الله wari ye ka tila ka tu ka tu na tuguni bɔ nin tɛ mɔgɔ lankolon ye wa. bɔgɔ bɛ yen nɔ wa. wara dun bɛ sɔrɔ a tɛ taa fɔ a tɛ pɔrɔpisi ye. wari y'a ko ci ci a bila. a y'a nana ee a t'a la o tiri kuwa. foli ka tɛ. jɔn don. tɔ tɛ mɔ diya wɛ se ka e ye fara kun kuwa. e ye jɔn ye. e fana bɛ jɔn ye. e fana bɛ jɔn ye. e fana bɛ jɔn de ye. n'i y'a wuli ala ni kira fɛ fɛn bɛɛ ni n bɛ n gala masa ma a ka bɔgɔ kɛmɛ ni sɛ. suruku suruku suruku mɔgɔ la. fasa an bɛ seli kɛ basa de mun donna mun b'a ɲɛmɔgɔ tɛ fa sa kɔrɔwariw b'a kɛ anw n'a ti a tɛ k'anw na n'a bɔra mun de la ka na yan fasa fasa kɔrɔya ka di yɛ. Brunel quoi Voilà